सब्सक्राइब करिए डिजिटल मंत्रा चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आप एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल मंत्रा चैनल में तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी आधा मशीन के लिए अपनी क्रीडेंशियल कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं वो भी जल्द से जल्द तो दोस्तों कई एल e भाइयों ने कमेंट बॉक्स में लिख भेजा है कि हमारी आधा क्रीडेंशियल एक्टिवेट नहीं हो रही है ये कैसे होगी जिससे सभी बी e भाइयों को परेशानी आ रही है तो दोस्तों आधा क्रिटेंशियल कैसे एक्टिवेट करें इसके लिए आपको इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपना डिटेल से आप फोटो खोल लीजिए उसके बाद आप सर्विस में जाइए उसके बाद देखिए यहाँ सर्च हमें सर्च में करिए आधार इसमें से आप अपना कोई भी ऑप्शन खोल लीजिए यहाँ पे खोलने के बाद आपकी ऐड यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है पहले से मेरी उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है P L E P C registration इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए पहला ऑप्शन है आधा वर्क विद किट इनमें से दोनों में क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पी e का नाम डालिए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो भी ब्लॉक हो ब्लॉक डालिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपके पास जीपीएस है नहीं यस या नो है तो यस नहीं तो नो यहाँ पे फिंगर डिवाइस के लिए है तो यस नहीं तो नो तो दोस्तों आपने गवर्नमेंट परमिशन कहाँ की ले रखी है बैंक की स्कूल की जहाँ की भी ले रखी हो या एड्रेस डालिए और यहाँ पे उसको स्कैन करके लगा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे अपना सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नंबर डालिए आधार कार्ड वाला और यहाँ पे उसको स्कैन करके लगा दीजिए इसमें यस कीजिए तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सरकारी रिटायर्ड गवाह रखना होगा तो दोस्तों इसमें उसका नाम लिखना है जो आपका कोई जानकारी का हो सरकारी रिटायर तो, तो इसमें मोबाइल नंबर उसमें रिलेटेड पोस्ट वो कौन सी पोस्ट पर था रिटायर हुआ तो दोस्तों उसका कोई आईडेंटी कार्ड या कुछ भी कोई लेटर हो वो आप स्कैन करके लगा देना है आपको और सबमिट कर देना है तो दस जल्द से जल्द आपके पास मैसेज आएगा आपकी आईडी एक्टिवेट होने का जिससे आप अपनी मशीन एक्टिवेट करवा सकते हो तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें